die darum eifern, um einer großen Karriere zu frönen. An achter Stelle, sie haben sich im Mond nicht getroffen und möglich waren sie auch ein bisschen dabei darüber. Aber heute leider nicht mit dabei und sie verdienen sich trotzdem einen großartigen Applaus an achter Stelle heute. Man glaubt immer, das Konkrete sei so gut greifbar, doch dahinter steckt Energie. Aber heute war leider nicht genug Energie dabei, um uns weiter zu begleiten. An siebter Stelle, Behind Concrete, yo! Es gibt Tiere, die durch die Steppe tanzen, aber heute nicht durch Überösterreich tanzen. An sechster Stelle und leider nicht mit dabei, Antiloop! Sie haben sie gespielt und sie hatten einen Traum. Doch der Traum bleibt bestehen. Aber leider nicht heute. Am fünften Platz, D-Ram! Yo! kriegen. An vierter Stelle und leider auch nicht dabei, Emerald! Ja! Sie haben ein Konzept. Ihr Konzept ist weiterzukommen. rübergezogen. Und das hat sich ausgezahlt. Und an zweiter Stelle heute und mit dabei und bitte auf die Bühne. Kendra!

আদায় করে Thank you.